Čau, zdraví vás Andrew. Iva Bitová. Stu Schönfeld. Jmenuji Mario Bihári. DJ Ivo. Pavel Pidlo. Tak já bych ráda pozvala uh, příznivce hudby. 12. až 13. září. 12. 13. září. September 12 and 13 12. a 13. září. Na festival Kůl v plotě. Kůl v plotě. Kůl v plotě festival. Kůl v plotě. Kůl v plotě do písku. Festival, který nemá v Čechách obdoby. A v písku. Aby jsme se opět vrátili na místo činu. Tak se těšíme. Bude to cool, bude to v plotě, tak doufám, že tam budete taky. Budu se těšit.